kaibigan, mga minamahal sa buhay, mga uh, kapatid, muli po tayong mag-aral, ganan at uh, sulatan, ating pag-aralan ang uh, uling pitong salot. Aming muna hiramin ang inyong mga tainga sa mga oras na ito. Okay, magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Muli po ay Nagsasama naman po tayo sa ating pong isang pagkakataon. Salamat sa pagidot. Uh, at narito naman po ang inyo pong mga kapatid. Uh, ako po si Brother Juban Perido. Kasama po natin si Pastor Ruel V. Batuto at meron po tayong guest po ngayon, ang isang evangelist po natin sa bandang Mindanao, si Brother Josue JP Mausay Jr. Okay, Brother Josue, uh, mer- meron po kayong babatiin sa iyo pong panahon. Hello, may uh, magandang at mainit na nagbati po galing sa uh, ah, Sambuanga del Sur. No? Salamat sa oportunidad na binigay sa atin upang tayo ay makasali sa isang talakayan tungkol sa mga salita ng Diyos. Brother Juban? Okay, uh, Pastor? Tayo po ay manalangin bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral. Let us pray. Mabagin at mapagpalang namin Diyos ang trono ng sa taasan ng langit. At ito kami, Ama, nagpapakumbaba na ikaw may-ari ng aming buhay. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel, ang siyang Diyos namin sinasamba, Espiritu at Kagitahan ng mga oras nito. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo kami, Ama, para kami mabangon kami sa iyong harapan. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin, lalo na ng piniling anghel, mula kagabi hanggang sa mga oras na ito, Ama. At muli kaming mag-aral ng banal na salita. Buksan mo ang mga pusipan at ito ay nagbibigay kalakasan sa pagpalataya habang naghintay siyang rito at lalo-lalo na sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Panginoon. Salamat sa pagdinig sa mundalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus naming personal na tagapagligtas. Amen. Amen. So, bago po tayo magpapatuloy, ay at tayo po muna ay makinig ng, ng awit papuri sa ating pong Panginoon bilang ito po ay isang uh, uri ng pagpapasalamat at pagpupuri sa ating pong mahal na Panginoon. At tayo po ay makinig ng awit na mula kay uh, kapatid na Saniko atin po siyang pakinggan. pagdating niya Umanda ka, umanda na Umandang sa lubong sa Ikaw ako, tayong lahat Lahat magkakasama Walang mawawagi kahit isa Thank you. ay sarap manahan Doon sa langit na bayan Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan Walang mararanasan na mga kapighatian Noon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya Humanda ka, humanda na, humanda na sa lukungin siya Ikaw ako kita kasama Walang mawawagli kahit isa Ang panahon malapit na, malapit na ang kagating niya Humanda ka, humanda na, humandang sa lumin siya sa'yo Walang mawawagli kahit isa Okay, so maraming salamat po sa awit na papuri sa ating pong Panginoon. Ang kamagat po niyan ay ang panahon malapit na. So, atin pong ibigay ang atin ang atin pong pasasalamat sa Panginoon at muli po meron po tayong guest po si Brother Josue J, JP Mahusay Jr. na tutulong po sa ating pag-aaral upang maintindihan po natin ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Muli po, atin Napa, ibigay napa, kay Pastor Luel. Brother, Brother Guban, Napakaganda ng mensahe ng awit. Nais ng Diyos ang lahat ay maligtas. Sabi sa 1 Timoteo, 2 verse 4, Brother Jovan. 1 Timoteo 2 verse 4. 2 verse 4? 2 verse 4 ng 1 Timoteo. Ayan po. Ano pa so? Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at oh, makakalap ng katotohanan. Nice. Nice na lahat ng, ng Panginoon natin ay lahat ay maligtas. Kaya handa tayong salubungin siya na ibinanggit sa Amos 4.12, Brother Jovan. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Umanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Kina, sinabi ni Propetang Amos na umanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel. Ang tanong mga kaibigan, mga batid, mga nakikinig, Handa na ba tayo sa lubungin ang ating Panginoon? Uh, opo. So tayo po, uh, Brother Josue, handa po ba tayo? Tama. Kailangan nating gawin ang dapat upang tayo yung maging handa. Dahil Amen. pag, sabihin, pag sinabi nating handa tayo na salubungin ang ating Panginoong Diyos, hindi lamang sa pag hintay ng ano, dapat sa, sa sabi ng bersikulo, gagawin ko ako sa iyo o Israel. Kaya sa atin din buhay, dapat gawin din natin ang mga utos ng Panginoon upang tayong handa na salubungin na at tayo'y uh, handa sa ikanyang ikalawang pagparito. Sige, Brother Juman. Amen sa Pastor. Uh, ah, tayo po ay magsimula na sa atin pong sinasagawang pag-aaral. Ang atin pong pag-aaral mga kapatid ay ang huling pitong salo. Pastor. Gaya ng tinalakay natin kahapon, Brother Joban, ang araw ng kaligtasan at araw ng Panginoon. Itong ating pag aaralan ngayon, uh, huling pitong salot, ito ay nasa klaw sa araw na ng Panginoon. Yan. So, saklaw na po ito sa, ibig sabihin, kasama mag, sa timeline ay halos uh, ah, kasama po ito sa timeline. Ano. So, ang tanong po dito, Pastor, kailan ibubuhos ang huling pitong salot? Brother Josue, kailan ibuhos ang huling pitong salot na ito, Brother Josue? Salamat. Napakagandang napakagandang tanong kapatid kung saan uh, napaka-importante malaman natin kung kailan ibubuhos ang pitong salit, salot upang tayo'y uh, makahanda kung ano ang dapat nating gawin. Sa ating tinalakay no, noong una uh, sa pamagitan ng ating brother Juban at Pastor Batuto, pinag-usapan tungkol sa araw ng kaligtasan na kung saan ngayon ang araw ng kaligtasan at dadating ang araw ng Panginoong Diyos. Ating uh, isipin mga kapatid na pagkatapos ng araw ng kaligtasan, susunod na niya ang araw ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes, no? Ecclesiastes o kawik uh, anong mangaral ba 'yan sa Tagalog? Ang mga ngaral. Ecclesiastes uh, sa talatang 8 sa verse 11. Ating uh, basahin. Sabi po dyan, sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Sa araw ng Panginoon, binigyan tayo ng freedom sa paggawa ng ating gusto. May mga tao na pinili nila ang landas ng kasamaan at ang iba naman sa mabuti. Pero ating uh, isipin mga kapatid, sabi din sa Ecclesiastes 3.1 na may panahon ang lahat ng bagay. Kaya naman, ang hatol na hindi binigay agad, may panahon. At ang panahon na yan, ang araw ng Panginoon. Sabi din sa, at ano ba yung hatol na binigay sa, uh, sa atin? At kailan yan? So, uh, sa tanong, sa Apocalypse o pahayag sa talatang 15 sa kanyang bersikulo 1 ating sula, uh, subukang basahin? 15 talatang 1. Oh, 15 o. Ah, at nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila Itong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli sapagkat sa mga yaoy nag- magaganap ang kagalitan ng Diyos. Ibig sabihin, ang pitong salot na ibubuhos sa mga taong masasama, ito ay pagkatapos ng kaligtasan at ito ang kagalitan ng Diyos o parusa niya para sa mga tao. So sa tanong, kailan? Pagkatapos ng araw ng kaligtasan. Yan ang uh, sa hindi pa darating ang Panginoong Diyos sa timeline. After ng araw ng kaligtasan, darating ang Panginoon. Pero before ang ang gap niyan, yan ang taang ta, panahon sa pagbuhos ng salot ng Diyos. Yan, uh, napakaganda ng paliwanag ng atin pong kapatid. Basahin din natin sa aklat ng Apokalipsis 22.11. Ito po ang nakasulat Brother Jovan. Apo ano ang mangyayari sa mga tao pagkatapos ng araw ng kaligtasan? Yung sinasabi niya na talata Brother Juba, no? Oo. So, ang sabi po rito, uh, ang liko ay bayaang magpakaliko pa at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa at ang banal ay bayaang magpapakanam, magpakabanal pa. Yan po ang sagot uh, sa tanong mga kaibigan, mga kapatid, na pagkatapos ng araw ng Panginoon Kaligtas. ay uh, pagkatapos ng araw ng kaligtasan ay araw ng Panginoon at ito yung mangyayari. Sana pa Ibig sabihin, masasabi. wala nang chance, no? Ibig sabihin, sa araw ng Panginoon o araw na ibubuhos sa, ng Diyos ang pitong salot, wala nang panahon na ang tao ay tuwirin niya pera ang kanyang sarili sa niyang gawa, ibig sabihin kung ano na, ano ka na sa araw na niyan, dapat ipagpatuloy dahil natapos na ang araw, ang chance ng kaligtasan ng tao. Opo. So, Pastor? Sabi dito, sa simula ng huling pitong salot, ano ang mangyayari pagkatapos, Brother Juman? Sabi sa Matthew 25, 32 hanggang 33, Brother Joban, anong sabi? Mat Mateo 25 verse 32, 33. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga at sila ay pagbubukod bukod din niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat sa kaliwa ang mga kambing. Napakaganda ng teksto na John Brother Jovan. Ang mangyayari ay bukod-bukurin ng Panginoon ang mabuti at ang masama. Apo. So, Brother Josue, ay yes. meron meron oh. po ba tayong idadagdag? Sabi ng bersikulo o ng talata na sa araw na 'yan may dalawang grupo lamang na tao. Sa panahon natin, napakaraming reliyon, paniniwala na pinaniniwala ng bawat isa. Pero sa araw ng uh, sa araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang salot sa mga tao, ang mangyayari mga kapatid, titipunin niya ang lahat ng bansa at gaya ng isang uh, tagapangalaga ng hayop na uh, gagawin niyang dalawang klase ng tao sa kanan at sa kanyang kaliwa. Gaya ng isang sabi dito, ang mga tupa sa verse 33 na walang iba kundi ang matutuwid ay inilagay ko sa aking kanan at ang kambing na, wa- na walang iba kundi ang masasama. So ibig sabihin sa araw na yan, na yan dalawang klasing grupo lamang ang tao. Uh, hindi na iba ang Catholic, iba ang Pentecostal, iba ang Isday sa araw ng uh, before ang pagparito ng Panginoon, dalawang klasing grupo lamang na tao, matuwid at masama sa araw na yan. Ayan po. So napaha ano, wala pa lang wala pa lang eh, kanya wala pa lang maraming grupo ano. Uh, ah, rather mausay. Dalawa lang. Masama at mabuti. So hindi na tayo mag magdedebate doon kung ikaw ay 70 Adventist, ikaw ay Pentecostal, ikaw ay Iglesia ni Cristo. Kung ikaw ay napapabilang doon sa mabuti, ibig sabihin, ang kaligtasan ay na sa'yo. At ang kabila naman ang masasama. Dalawa lang yun, no? kambing at tupa. Okay. So, so May, ang tanong, sige po. Ano ang gagawin ng Diyos para sa matuwid bago ibuhos ng Diyos ang pitong salot na ito? Yan po. Ah, okay. Uh, ah, okay, uh, kapatid na mahusay. Okay, napakagandang, napakagandang tanong. Anong gagawin ng Diyos para sa matuwid? Dahil sa ating nalalaman na sa araw na yan, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pitong salot dito sa sanlibutan. Ang tanong, ano ba ang mangyayari? Kasi, ang iba, baka isipin, baka ma, uh, masali ang mga matutuwid dahil dito sa mundong ibabaw, ibubuhos ang salot sa sulat ni Isayas, sa Isayas talatang 4 sa versikulo 6, ating uh, subukang basahin kung ano Sayas. sinabi. 4, Sayas. talatang 4 sa versikulo 6. Ang sabi po, at magkaroon ng kanlungan upang maging lilim sa karawan laban sa init at upang maging kanlungan at kublian sa bagyo at sa ulan. Ibig sabihin mga kapatid, may Prepare ang Diyos na kanlungan para sa kanyang bayan. Sa araw na yan, uh, hindi pa, walang sinumang tao na nakaalam kung saan yan. Pero ang Diyos ang nagtatag at nag-prepare yan para sa kanyang bayan na isang kanlungan sa araw na ibubuhos niya ang pitong salot dito sa sanlibutan. Ang supporting text din, mabasa rin sa at, uh, ah, talatang 26 verse 20, 20 chapter po, 26 ang verse. nakasulat, ikaw ay parito, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid, at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Ibig sabihin, ang kailangan lang natin gawin na isara, suma, pumasok ka sa iyong silid, isara mo, huh? balik muna sa Isaiah. Ang Isaiah? Ah, 26, 20? Sa Isara nyo. 2620. Yan. Sabi dyan, uh, bayan ko, pumasok ka sa iyong mga silid, isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. So, uh, hindi na natin kailangan uh, uh, matakot kung ano o saan tayo dapat pumunta. Dahil sa araw na yan, ang Diyos mismo ang uh, sa atin, may kanlungan siya para sa kanyang bayan upang ah, hintayin lamang natin na makublay sandali ang galit ng ating Panginoong Jesus. Uh, ah, Brother Mausay, ito ang itong verse na to ay ito yung ECQ no enhanced community quarantine no oo stay at na, home at ang news ang nag uh, ah, influencer niyan oo nasa Biblia pala yung ECQ to stay at home. Pero dahil sa tingin na ang isik natin ngayon, yan na hindi pa yan. Uh, sa araw na yan pa uh, mangyayari ang totoong na pumusik na sa atin na uh, laban sa uh, kalong Amen. Nasira ang mood ng bata. Ah, Robert Gubang. Uh, Pastor, may binanggit pa si Salmista David ang awit 91 verse 4 to 11. Awit 91, 91 verse, verse 10 hanggang 11. Okay. So, i-off ko na lang muna ang microphone ko ano, para hindi marinig yung back. Sorry lang ako. Walang kasamaang mangyari sa iyo, ni anumang salot ay lapis sa iyong puso. Verse 11, Verse 11, Brother Jovan. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang maanghal tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad Ayan po. Ang... Pati ang anghel, at ang uh, puti, no? Uh, eh, siya din ang magpa-protecta ating lahat kung tayo ay so, matuwid. So sa panahon ng pitong salot, mga kapatid, mga kaibigan, ang bayan ng Panginoon, yung lig, ili, ah, mga siguradong ligtas, ay sila po ay nasa kandungan ng Panginoon. Walang makaka, uh, walang masamang mangyayari sa kanila. Sila ay safety. Sila ay nasa Panginoon. So, ang tanong naman mga kapatid, uh, Brother uh, Mahusay and Pastor Abuel, ano-ano o ano ang mangyayari kaya sa mga masasama tuwing sa, sa, sa time na ito na darating ang huling pitong salot? Ano kaya ang mangyayari sa kanila? Ang mga mabuti na nasa kanan ng Diyos, safety na yon. Nasa kanlungan na ng Panginoon. Pero yung nasa uh, kaliwa, sa araw na yan, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pitong salot. Nagsisimula yan sa unang salot na ating mababasa sa talatang 16 sa Apokalipsis sa verse 1. Sabi, pa, uh, pakibasa? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanctuary na nagsasabi sa pitong anghel, Lumayo ka at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Dito nagsimula mga kapatid na ibubuhos o ibuhos ng Diyos ang kanyang uh, pitong mangkok o pitong salot at sasabi ng talata na itong unang salot na ibubuhos ng Diyos, ibuhos ng sa pamangit, pamamagitan ng unang anghel, ito ay ibinuhos sa lupa. Noong nangyaring ibinuhos ito sa lupa, ano ba ang nangyari sa mga tao na nasa lupa? Ating basahin ang verse 2. At humayo ka. bago yan? Sige, um, sige. sige pa. So? At tingnan kung ano lang laman ng mangkok na sinasabi diyan sa verse 1. Pero, yan, may may, may ano laman ng ano mangkok. Kayang, ano kayang itong pin, itong mangkok na ito, ano kayang laman nito na ibinuhos ng mga anghel sa lupa? Ayan. So, ano kaya yung pastor? Yung laman ng mangkok. Go ahead, Brother Oswin, sa verse 2. At humayo una, ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat sa masama na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yan, na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. Ang so, ang ma, ang mabubuhusan pala mga kapatid, mga kaibigan ay yung mga taong may tanda ng hayop at nagsisamba sa kanyang larawan ang unang tatamaan ng unang uh, salot na na ibinuhos ng anghel. Tama. At sa sabi ng banal na kasulatan na ang unang mangkok mangkok ibinuhos sa lupa. Ah, yan ang tatandaan natin ha. Sa unang mangkok mga kapatid, kaibigan, sa lupa ibinuhos ng anghel at ang mga tao ay nagkaroon ng masama at mabigat sa mga taong may tanda na hayop na yaon. May mga sugat. At itong sugat, mga kapatid, uh, nasa kalingkingan lang ang uh, sina, tinatak, kinakatakutan nating uh, coronavirus ngayon. Nasa kalingkingan lang yan dahil sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah uh, chapter 1 verse 6, itong uh, sugat na to walang uh, walang vaccine, no? Walang cure, no? Kagalingan. As, uh, kagalingan. Yan, walang, walang kagalingan, ng sugat. Uno size. Basahin po natin. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga paa at mga pasa at na ngag na, na ng sugat hindi mga tikom o hindi o nangatalian man o nangapahiran man ng langis. Dahil noong unang panahon, ang langis ay isa sa uh, ginagamit upang uh, pagalingin ang mga sugat. Pero kahit ano pa, sinong doktor na magaling sa ating kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid, sa araw ng yan, walang kagalingan, sinabi ng banal na kasulatan, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo. Ang unang salot na ibubuhos ng Diyos al, uh, para sa mga taong uh, mahuli ng Diyos na buhay sa kanyang ikalawang pagparito. Bu- uh, ah, ibig sabihin, tayong mga bu- buhay ngayon, tayo ang uh, subject sa salot kung hindi tayo uh, gagawa ng matuwid sa harap ng Panginoon. O sa uh, kaya naman sa unang salot, mga kapatid, mga kaibigan, ating nanalaman na itong unang salot na mababasa natin sa banal na kasulatan, ito pala ay isang klasing sugat na walang kagalingan mula paa hanggang talapakan. Ah, mula, mula hanggang ulo. Ayan po. So, Pastor, may karagdagan po kayo. Sabi pa sa talata, James na sino-sino itong pinagtandaan. Kasi sabi dyan, sila ay may mga tanda. So sino itong mga umandaan ng halimaw? Sa okay. Eh? Apocalypse 13, 15 hanggang 18, Rabbi Juban. At ang lahat, maliliit at malalaki at may yaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noot. At nang huwag makabili, makabin, makabili at makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang, pag, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na po anim. Wala palang pinipili yan, Brother Jovan, Brother Roswick, ng pinagtandaan yan. Sa 16, mga duka, mayaman, yan ang mga pinagtandaan. So, ang ibig sabihin niyan, Pastor, yung mga may tanda ay halos lahat maliliit, malalaki, mayaman, madukha, alipin man, ulaya, ulaya, na siyang may tanda ay sila ang ang unang ang makakatanggap ng unang uh, salot. Salot. Unang mangkok. Kasi yung unang mangkok para doon sa mga may tanda ng hayop. So siguro sa mga susunod na pag-aaral natin, ano yung mga yung tanda ng hayop na ito? Kasi sa ngayon ay pitong salot muna ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Okay. So, ano, sige. Ano naman pasok? itong pangalawang salot? Na ating talakayin na ibinuhot na ikalawang anghel sa lupa. Apocalypse, Apocalypse. September 5, Brother Jovan. Uh, kaya mo na magbabasa mga kapatid. Yes, ko mo na microphone. Sige, sige. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay nanga sa dagat ay nangamatay. Ang ating ah, tingnan mga kapatid, ang ikalawang, ang unang mangkok, ibinuhas, ibinuhong sa lupa. Sa ikalawa, mga kapatid, mga kaibigan, ibinuhos ito sa dagat dahil isa ang dagat na uh, tatakbuhan ng mga tao upang uh, magaling ang mga sugat. Pero sa araw na, na yan, ang mga da, ang dagat ay maging dugo gaya ng isang patay na tao. Ibig sabihin, uh, mabaho ang sanglibutan sa araw na yan dahil maging dugo ang dagat na ating makikita sa mga panahon na yan. At sa araw na yan, ang lahat ng buhay, kaluluwang may buhay, ibig sabihin, ang lahat ng isda, ano bang may buhay na nakatira sa dagat sa araw na yan ay nangamatay. Kaya naman, ang dagat na laging dugo gaya ng isang patay at napakabaho na araw ng yan sapagkat <clears throat> ang lahat ng mga may buhay na mamatay, yan ang ikalawang pangkot na bumuhos ng ah, sa dagat. Nakakapilabot talaga ang itong salot na ito. Mga kapatid, mga kaibigan, mga nakikinig na igawad ng Panginoon sa kanyang parawan. So ang tanong naman nito mga kapatid, ano naman po ang ikatatlong uh, ang ikatatlong, ito ikalawa no? Ikatatlong salot. 16 verse 4 ng Apocalypse, Brother Paul. Apocalypse 16 verse 4, Brother Juban. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Pastor? ay ikatlong kalot ay ibinuhot sa ilog at bukal ng tubig at naging dugo. Bakit ibuhot sa ilog, mga kapatid? Dati sabi sa awit, 78 verse 44, Brother Gubang, bakit ibuhot sa ilog How about 78? 144, 144. At pinapagin dugo ang kanilang mga ilog at ang kanilang mga bukal. Ano hindi sila nakainom. Yun pala ang purpose. Ay dinugo sa ilog Marami Ibig sabihin, maka- sa araw na yan, napakauhaw para sa mga masasama na makatanggap ng ikatlong salot ng Panginoon dahil na magkailangan lahat ng uh, kaluluwang may buhay sa dagat at mangyari rin sa lahat ng mga ilog at bukal maging uh, dugo rin. At sa araw na yan, hindi na makainom ng tubig ang mga taong masasama. May sugat na, wala nang makain, wala pa mainom, brother Rotwe. Wala pa. Pero may Pero uh, sa mga matutuwid, Oo. Ano yung naisip, brother Rotwe? Uh, ah, ang iba, nagsasabi na ah, meron ba mang buko, yung sa niyo? Isipin nila, may, may tubig doon. Haakyat na lang kami kung wala na sa bukal, wala na sa ilog, baka pwede sa buko, di ba? Pero kung ating babasahin ang ika-apat na mangkok, ating subukang basahin sa uh, verse chapter 16, 8. verse 8 verse 8. At binuhos ng ikaapat ang ganyang mangkok sa araw at binigay nito sa kanya na masunog ng apoy ang mga tao. Ibig sabihin, sa ikatlong uh, salot ng Diyos na kung saan ibinuhos niya sa mga ilog, sa mga bukal, na wala nang mainom ang tao, kahit pumunta o aakyat pa, ta, aakyat pa ang mga tao sa niyog upang kumuha ng tubig, ang ika-apat na salot o ang mangkok na ibubuhos doon na naman sa araw at masusunog ang lahat ng kaluluwa ng buhay pati na ang mga tanim. Kapatid? Oo, napakahirap talaga. Pero may magandang balita sa mga matuwid, mga brother, kung ano ang gagawin na Panginoon sa mga matuwid. Sa Ezekiel 32 verse 14, kung ano ang gagawin ng Panginoon sa matuwid. Okay. 32 verse 16. 14. Ezekiel. 32. 32. Hindi 42. Ayun. Ito nga ang panaghoy na kanila. 32, 14. Ah, 30, 32. Eh. Ezekiel 32, 14. Kung magkagayoy, ak aking palilinawin ang kanilang tubig at aking paagin ang kanilang mga ilog na parang langis, sabi ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa araw na yan, kung ang ilog, ang bukal, ang dagat ay maging dugo, para sa mga matutuwid, ang Diyos ay bibigay ng tubig sa kanila sa atin upang tayo'y hindi mauhaw gaya ng mangyayari sa mga masasama. Mababasa rin yan sa awit talatang 23 sa versik, verse 2. Ating subukang basahin. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahi pahingahan. Ibig sabihin, may tubig para sa mga matuwid sa araw na ibubuhos ang ikaap, ika-tatlong mangkok ng Panginoon. Sir? Tayo po'y dadako na sa pang-apat no. na salot kung ano itong ibubuhos na ikapat na anghel, ano itong salot na dala-dala niya. Okay, ba balikan natin basahin ang verse 8 to 9 sa Apokalipsis talatang 16 at simula sa 8. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigin, ibigin, ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Verse 9, at nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nangigsisi upang sila'y siya'y luwalhatiin. Alam naman natin na sa araw na yan, kahit pa sila'y magsisisi, ah, uh, kana huli na para sa pagsisisi at wala ng chance para sa lahat ng mga masasama. Kaya naman, ang gagawin ng mga tao ay maghintay na lang. Nangyari na na ang kanilang buong katawan may sugat mula paa hanggang ulo. Ang ang mundo ay mabaho dahil lahat ng kaluluwang may buhay na nasa dagat ay patay at ang ilog at mga bukal ay puro dugo. At sa ikaapat naman, ang araw ang binuhusan ng mangkok at nangyari na ang araw ay napakainit pero kahit na ganoon ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid, ang mga tao ay hindi na mamatay. Dahil gusto ng Diyos pag uh, ma-feel nila kung ano ang kamayaran sa kanilang pagkasala. Sinabi rin sa banal na kasulatan sa Isaya sa talatang 30 sa verse 26. Sinabi ng banal na kasulatan, subukan natin basahin, sa Isaya sa talatang 30. Kung gaano kainit. Kung gaano kainit. Uh-huh. Isaiah 30 verse 26. Bukod dito'y, eh, ang liwanag ng buwan ay maging gaya ng liwanag ng araw. At ang liwanag ng araw ay magpipito na gaya ng liwanag ng pitong araw sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan at pagalingin ang bugbog ng kanilang sugat. Ibig sabihin, kung ang ating panahon ngayon, 15 minutes ka lang na magbilad sa araw, magka-skin cancer ka na, sa araw na yan, ang araw ay ibigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang tulog ng tao at ang init ng araw times 7 sa araw na ating uh, nasa ating panahon ngayon. Pastor? Oo, oh, yan ang um, inigay ng kapangyarihan ng Panginoon ng araw na ito ay pitong nakikinig. Mga kapatid, sabihin, mga kaibigan, mga kapatid. Ah, nakikinig. Uh, ibig sabihin, Pastor at Brother Mahusay, napakainit na nun. O, kung ngayon, alas 12 ng, ng tanghali ay napakainit, how much more? Katumbas po ng pitong, ano, pitong araw. Napakainit. Pakibasa rin ang Jewel uh, talatang 1 sa verse 17. Ano ang uh, dagdag? Talata, sabi dyan. Uno, Joel, uno, verse. Ayan. Nababasa na po? Ono Jishiti. Ang mga binhi ay nangabubulok sa kanilang bugal ang makamalig ay mga kakahandusay na sira. Ang mga imbakan ay bagsak sapagkat ang trigo ay natuyo. Ibig sabihin, kung ang tao ay may sugat na kanyang hinahapdi, uhaw dahil wala ng tubig na mainim, mainom, at ang ikatlo naman mga kapatid, wala nang makain sapagkat ang lahat ng mga tanim ay masunog sa pamagitan ng uh, sinag ng araw. Yan ang mangyayari na napakakatakot kung mangyari sa ating buhay na yan sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na ang masama sa araw na yun ay mamamatay. Gusto ng Diyos na ating uh, ma-feel ng tao kung ano ang kabayaran ng kaniyang kasalanan. Sinabi ng banal na kasulatan sa pahayag sa Apocalypse, talatang 9, sa versikulo 6. Pakibasa. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ang mga, ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mm, mga nanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. So, ibig sabihin kung sa, sa ating panahon, pupunta ang tao sa ospital, maghanap ang tao ng uh, lunas dahil gusto pang mabuhay, sa araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang salot, ang masasama ay hahanapin na nila ang kamatayan. Hahanapin nila, gusto nilang uh, mamamatay dahil napakasakit na na kanilang uh, ah, na-feel sa araw na uh, ibubuhos ng Diyos ang ganyang mga salot. Brother Jubet? Opo. So, so ibig sabihin nun ay gusto mong mamatay, hindi mamamatay. Kasi marami, marami sa atin, pag naghihirap ay eh, gustong mamatay, magpa, magpapasuicide. Pero sa panahon ng pitong sarap, yeah. mga kapatid, ay hindi mamamatay. Tatakas ang kamatayan. So, ibig sabihin, brother Mahusay, kahit mag-suicide, hindi ka pa rin mamamatay. Tama. Dahil uh, hindi pa tapos ang na Ibinubuhos ng Diyos ang kanyang kagalitan sa mga tao na hindi matuwid dahil gusto pa ng Diyos na parusahan ang tao sa kanyang alandas ah, na pinili sa buhay. Pastor? Ano ang kaya daragdag? kaya sabi sa awit talaga, nais na Diyos lahat ay maligtas. Sabi sa sulat na Ono Timoteo, 2.4, nais ng Diyos ang lahat ay maligtas. Kasi napakatindi ang, ang parusa, ang galit ay binunubos ng ating Panginoon. Sa Ating pag aaral noon na hanapin mo ang Panginoon hanggang masumpungan pa siya. Okay. So ano pa ang mga salot na ano pa ang kasama doon sa mga pitong salot na yan mga kapatid at mga kaibigan. Doon na tayo sa ikahal, ikalima? Ikanim? Ay, ikanim. Ikalimang salot sa verse 10 and 11. kalimang anghel. Pakibasa sa talatang 16 sa versikulo 10 10 at 11. Babasahin ko na lang dito. Ibinuhos ng kalimang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napaka nak, nakap, napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. So ibig sabihin, ang mga tao nagatlabi na lang ang kanilang gagawin dahil kahit matayin pa nila, tayin pa nila ang kanilang sarili hindi sila mamamatay. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasamaan nila sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nasa langit dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis. Ibig sabihin, ang ikalimang anghel na nagdala ng ikalimang mangkok ng Diyos, ibinuhos niya ang kanyang uh, mangkok sa trono ng halimaw at ang mundo sa araw na yan ay nagdidilim. So ibig sabihin, galing sa kainit na panahon at biglang nagdilim. Ang mangyari ng mga ang mangyari mga kaibigan, mga kapatid, ang mga tao ay sabi dito, kagat labi ang kanilang gagawin dahil sa tinitiis nila ang sakit na ibinuhos ng Diyos sa kanila. Pastor, gusto kang idagdag? Dito sa pang pitong salot, pang pang pito, brother Josue. Mm -mm. Verse 12. Pang-anim. Ay, ka Verse, oh, verse 12. Na, 12 at ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking pilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang maanda ang daanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. So, sa ikaalim mga kapatid, um, hanggang 16? Hanggang 16. At nakita kong lumabas sa bibig so, ng 16 yan? At sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karmaldumal na gaya ng palaka sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng matanda na pinararunan nila ang mahari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapayaran sa lahat. Narito, ako'y pumaritong gaya ng magnanakaw, na mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang madamit na baka siya lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. At ah, tinipon sila sa dako ng nasa Hebreo tinatawag na Armageddon. Ayan po. Brother Josue? Okay. Ang ika-anim na salot mga kapatid tumutukoy sa napakalaking digmaan na mangyayari sa sangkatauhan na kung saan ang Euphrates ay matutuyo. Ang Euphrates, mga kapatid, ito ay nag-represent sa love no? na matuyo ang uh, pag-ibig ng tao sa kanyang uh, ah, philomen at mangyayari na mangyayari ang napakatindi, napakalaking away na tinatawag sa Hebro na Armageddon. Bakit Armageddon ito mga kapatid? Ang salitang Armageddon, galing yan sa salitang Megiddo, na ang Megiddo, ito ay valley noon na kung saan doon mag, maglalaban ang Israel at mga Palestinian. Doon mangyayari ang kanilang uh, sagupaan. Kaya naman, at tinatawag yon na Valley of Megiddo. Dahil Megiddo, doon kinuha ang salitang Armageddon na tumutukoy sa isang labanan between good and evil. Na kung saan, si Satanas ang kapitan ng uh, kampo ng mga masasama at si Panginoong Hesus naman natin laban sa uh, masasama si Panginoon ang ating Panginoong Hesus, siya ang kapitan ng uh, para sa mga matutuwid. Yan ang ika-anim na kung saan ang mga tao ay pipili ng kanilang uh, kampo at sa araw na yan, uh, malaking grupo ng mga tao ay magsasagupaan pero hindi talaga uh, maglalaban sa gaya ng aking makikita sa mga uh, movies yun lamang ay mangyayari lamang na mag uh, galing sa sikatan ng araw hanggang sa sabi dito na titipunin upang ipakikipaglaban sa Diyos sa dakilang araw. Pero mangyayari, before pa uh, mag-meet ang dalawang kampo, uh, darating ang ikapitong anghel upang ibubuhos ang ika, uh, ikapitong uh, mangkok ng Diyos. Brother Juban? So, ano ano kaya mga kapatid, tunghayan natin kung ano ang ikapitong mangkok na ibubuhos ng ikapitong anghel. Sa verse 17, bas subukan natin basahin. Natin. Verse 17. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sangkwaryo ang isang malakas sa tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Yan uh, ikapito. Ang ikapitong uh, mangkok, ang una, ibinuho sa lupa. Ang ikalawa, ibinuho sa dagat. Ang ikatlo, ibinuho sa ilog. Ang ikaapat, ibinuho sa uh, araw ang ika-anim ibinuhos sa trono ng halimaw, ang ika ah, tama ba? Ang ikalima ibinuhos sa ah, trono ng halimaw, halimaw sa ang ika-anim ibinuhos sa ilog Euphrates. No, sa ilog ng ah, Euphrates at ang ikapito naman i binuhos sa hangin. Sa hangin. Na kung saan narinig ng lahat ang isang tinig na nagsasabi nagawa na. So, doon natapos ang itong uh, ah, salot. Pero may mangyayari sa mundo sa pagtapos na marinig ang ikapitong uh, mangkok, ayo ikapitong sa, salot na sabing natapos na. Sa verse 18, pakibasa ko verse 18. Okay, verse 18. At nagkaroon ng makidat at matinig at mapulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkata- magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabo. Ibig sabihin sa araw na yan, kung nangyari sa ating mga panahon ang napakalakas ng mga lindol, kahit ang PBOX hindi pa nakamit ng ganyang klaseng lindol. Bakit uh, sinabi ng Biblia na hindi pa ito nangyayari? Ating pagpatuloy sa verse 19, kung 19. ano ba ang nangyari sa mundo, bakit uh, napakalakas uh, ng linggo lindol na to. At ang dakilang bayan ay na, nabahagi sa tatlo at ang mga bayan na mga bansa ay nangaguho at ang dakilang Babylonia ay napagal napagala napagala ala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng anak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Pagpatuloy sa 20. Sa 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi na nangasagpuan. Pat, napatag lahat. Hmm, napatag lahat. 21. Wala nang wala nang bundok, wala nang 21. At malaking granizo na kasimlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buwat sa langit na na at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. 22, Sabihin, wala na po. Oh, yun na po. Na. So, tapos ng isang malakas na lindol, nagpaulan ng Diyos ng isang tipak ng yelo na 50 kilo ang bawat tipak na sabi dito, ito ay nila uh, ibinuhos inulan ang mga tao. So ibig sabihin, kahit tayo, uh, kahit ang mga masasama niyan, kahit saan pa sila pupunta, sa kanila pupunta ang mga tipak na yelo na ibubuhos o iula ng Diyos. At take note na sinabi ng Biblia na uh, sa araw na yan, hindi mamamatay ang tao hanggat hindi uh, pumaparito ang Panginoong Diyos. Mga kapatid? Ayan, so... Okay, Pastor. May babala ang binigay sa atin upang maiwasan ang mga salot na ito. May babala. Sa so, mahalaga mga kapatid na habang wala pa, sabi niya, habang wala pa yung mga salot na yan, napakatinding mga salot na yan. Sana hindi tayo kasama diyan ano? At paano natin maiwasan ang mga bagay na yan? So, uh, ang tanong pastor, ano, may babala para maiwasan natin, ano? May sagot po Sabi ba ang Biblia? Sabi sa banal na kasulatan, napakagandang tanong, nasa do, 2 Pedro 3 verse 14, Brother Jovan, anong sabi dyan? 2 Pedro 3 verse 14. Kaya nga, minama, mga minamahal, yamang kayo mang nagsipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyo masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yan po. Ibig sabihin, sa kalangan, naghintay tayo sa araw na ikalawang pagparito while ang panahon natin ay araw pa ng kaligtasan sikapan, sikapin po nating masumpungan ang kapayapaan, ang pagsunod ng kanyang kautusan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yun po ang babala at gusto ng Diyos na gawin natin while naghintay tayo sa mga bagay na ito. Uh, kailangan siguro mga kapatid, mga kaibigan, ano, makasama tayo dun sa mga ituturing na banal. Tama. Kasi walang dungis eh, walang dungis mm. at walang kapintasan. Ibig sabihin, ito po ay dapat tayo maging banal. Idagdag pa natin sa unang Timoteo sa size 14 uh, while naghintay tayo sa mga araw. Yan. Natuparin mo ang utos nito na walang duwis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo Kristo. So, ayan mga kapatid, ano, natuparin ang mga utos nito. At yung mga tumutupad sa utos mga kapatid, ang tawag sa kanya sa aklat ng Revelation 14 verse 12 14. ay nat narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at pananampalataya ni Jesus. Yung mga tumutupad pala mga kapatid na walang dinis, walang kapintasan, ay ang tawag sa Biblia ay mga banal. Tama. So kailangan ano pala tayo mga kapatid. Juan Repilador, Brother Joban, sa Apocalypse 22 verse 14. Napapalad ang nangangagugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. So, ibig sabihin, so, pag nasa Panginoon ka na, hindi ibig sabihin na perfect na talaga, na hindi ka na talaga mm. malumihan, magkasala, pero mapapalad, mapapalad tayo kung araw-araw nating hinuhugasan ang ating damit. na iyon ang righteousness natin uh, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Amen. So, Kailangan pagsikapan. Ayan. Pagsikapan natin. Maghuhugas tayo araw-araw ng ating mga damit. May magandang binanggit si Salmista David sa mga awit 119 verse 1 to 6 Brother Juban. Uh, mapalad ang mga naghugas. Ano yung Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsilakad sa katusahan ng Panginoon. Mapalad sila nang nag-iingat ng kanyang mga patutuo na nagsisahanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsigawa ng kalikuan. Sila nagsisilakan sa kanyang madaan. Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo upang aming sunding masikap. O matatag. O matatag nawa ang aking mga daan upang sundin ang mga paratuntunin mo. Hindi nga ako mapahiya pagka ako'y nagkaroon ng galang sa iyo lahat na mga Ayan. Ibig sabihin, ang paghintay ng araw ng Panginoon may uh, ga, uh, may dapat tayong gawin upang tayo'y maging mapalad. Isa na yan ang pagsunod ng kanyang mga kautusan, mga alintuntunin upang tayo ay mga ligtas at hindi mapasama sa uh, kagalitan o parusa ng Diyos sa mga uh, masasama. So, yan pala mga kapatid, mga kaibigan, ano, sa batay sa ating pong pinag-aaralan. Pinag-aaralan natin yung future, yung darating pa. Ano, na yung darating na ito, na mayroong pitong salot na darating sa mga taong masama. Kung patuloy po tayo sa ating pong pagiging masama at hindi po tayo maglilingkod sa Panginoon, ay maaring mas makakasama tayo doon sa mga bibigyan ng salot Ngunit kung tayo po ay nasa Panginoon, habang tayo po ay nasa araw ng kaligtasan, may pag-asa pa mga kapatid, ano? Tama. At ang bakit ito nasusulat sa Biblia? Hindi ibig gustong ipahi, uh, ipakita ng Diyos sa atin na napakatakot siya ng Diyos. Ito ay message of love for us. Para tayo ay isip warning, no? warning sa atin kung ano ang mangyayari in the future, na ano ang dapat nating gawin, ano uh, dapat nating puwirin ang ating buhay sapagkat uh, may prophecy na tungkol sa kanyang salot na ibibigay at ito'y mangyayari dahil nasusulat ito sa Biblia. Kusa, ito ay message of love for us uh, para tayo ay ma-warning na mangyayari ito at tayo ay makahanda at hindi tayo masasama sa ma- uh, mangyayari. Ayan po. So, mga kapatid, mga kaibigan, ano? napakaganda ng atin pong talakayan. Uh, meron pa po bang naiwang tanong mga, kapat, mga kapatid? Mga Brother Juban, Brother Osway, dito sa binanggit na gaano kabigla darating ang pitong salot na ito? Ay, sige. Gaano kabigla? Mababasa sa Apokalipsis 18, verse 8 to 10. Pakibasa, Brother Juvan, sa pahayag o Philipsis 18 sa versikulo 8 hanggang 10. Kaya darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagruksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. At ang mga hari sa lupa na nangangyapid at nangabuhay na malaya na kasama niya ay mga siiyak at mga istaghoy tungkol sa kanya. Pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunod at nakakatayo sa malayo dahil sa takot sa paghirap sa kanya na nagsasabi, sa aba, sa aba ng dakilang bayang Babylonia, ng bayang matibay sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Ayan po. Mga kapatid. Eh. So, Apo, sir? Sir? Uh, at may panawagan ang Diyos sa kanyang bayan bago ibuhos ang kakilakilabot na salot na ito. So ano pong ano pong panawagan niya, Pastor? Apocalypse. I-atras lang natin sa verse 4. Verse 4. 18 verse 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mga sinabas kayo sa kanya, bayan ko upang huwag kayong maramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So, para hindi tayo makatanggap ng kanyang salot, magsilabas tayo. Kung nakita natin na delikado na ang ating sitwasyon, kung saan man tayo ngayon, dapat hanapin natin ang katotohanan, katotohanan ng Diyos, hanapin natin ang tunay na bayan ng Diyos. Dahil isa yan sa secret. Kung hindi tayo makasama sa salot na ibubuhos ng Diyos para sa kanyang mga sa, para sa mga masasamang tao sa uling mga araw. araw. Yun, so, Brother Josue, doon sa yes. talata, no, may, tin, may sinasabi doon na magkilabas kayo. Saan tayo pinalabas, no? Sabi ng talata dyan, saan tayo pinalabas? Sa pinalabas. Babylon, Babylonia. Sa Babylonia. Sa Isaiah 48 verse 20. Isaiah Isaiah 48 verse 20. 48 verse 20. Gagawin na ako eh. Ano? Sayas na! Kayo'y magsalaba sa Babylonia. Inyong takasan ang mga kaldeyo. Kayo'y nangagpapahayag na may tinig ng abutan Inyong saysay ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin, tinubos ng Panginoon ang hapog na kanyang ganito. Yan po. Dapat po tayong magsilabas sa Babylon. So, maring sa susunod na mga pagkakataon na kapatid, ay mapag-aralan po natin sino po ang Babylonia another topic here. Eh, so, sundan eh, nyo lang. Pag-aralan, bukas, Brother Joban, Apo? Um, 1,000 years, uh, isang libong taon. Ang um, isang libong taon. 1,000 years. Siguro, sorry, yung pagkakasunod-sunod na lang, ano? So, oh, kasi niligtas na tayo, ano ang gagawin natin? Ayun. Uh, ah, isang libong mo. Ito lang. So, abangan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, dito rin po sa live stream natin at sa YouTube channel na ito po yung may post po natin, may upload po natin. Ang kasunod na tatalakayan po namin, ang 1,000 years o tinatawag na millennium o millennium kung saan Um, ah, araw na ito ng mga Seventh Adventist Local Conference ay naniniwala po kami doon sa 1,000 uh, ah, years o isang isang libong taon na kung saan ililigtas ang ang bayan ng Diyos. So, bago po tayo magtapos, Pastor? Opo. Napakaganda ng nalakay natin, mga kapatid, Brother Josue, Brother Jovan, at gaya ng mensahe ng awit na ang panahon malapit na. Dapat maghanda tayo, ay nais ng Diyos, lahat ay maligtas. Napakatindi ang mangkok na ibuhod ng Panginoon. Gaya ni Noe noon na nangangaral na mayroong buhos ang Panginoon na baha. gayon din kami ang uh, Seventh-day Adventist Local Conference na mangaral para sa kalikasan ng bawat tao at maraming kaluluwa na madala sa kanyang panan. Brother Juban? Brother Josue? Okay. Uh, para na lang sa lahat ng tagapanood, pwede rin kayong mag uh, magtanong sa papag, sa pamamagitan lang pag-comment sa ating uh, uh, live at bibigyan rin natin 'yan ng pagkakataon. Okay. Father so, ano po ang ating pong huling awit, mga kapatid? Sakayan na lang. Oh, Tagalog pala, no? Tagalog. Ayun ang bahala dyan. Brother Juan. Ano, maganda. So, ngayon ang araw ng kaligtasan po, kaibigan. Huh? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Okay, uh, huling panalata pa sir bago tayo mag mag-closing song. Maraming salamat muli sa mga kaibigan, mga sa buhay, at lalo lalo na sa mga nakikinig at ating mga kapatiran na Seventh-day Adventist Church. Muli, uh, ah, salamat kami sa inyong pag-subaybay sa amin at muli bukas aming pag-aaral muli na hindi kayong tatawa kayong support sa amin. Doon lang. Brother Jaban. Ayan, so maraming salamat po mga kabatid, uh, ah, mga kaibigan na sumusubay po po sa amin. Uh, maraming salamat sa atin pong guest ngayon, si Brother Josue Mausay Jr. So, muli po, kami po nagpapasalamat ano, bago po tayo mag-iwalay ay Inanyahan po namin kayo na subaybayan yung aming eh, kasunod na mga video o mga live, live stream na amin pong isinasagawa dito po sa ating pong YouTube channel and Facebook uh, Facebook page. Okay? Atin pong pakinggan ng awit ng kaligtasan. Uh, kasunod po nito ay ang closing prayer ni Brother Roswell Mausay. Oh! Ah! Diyos mo ang sarili lamang Saan ka patungo ng iba o Isipin mo ito kaibigan kaligtasan Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko Baka ang buhay sa Diyos naman. Pa siya na ngayon habang may panahon Alin langan pawiin mo ngayon Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinangan buksan Pinto ng iyong puso ay pabuksan Ngayon ang araw ng kalitasan mo kaibigan ko Baka ang bukas ay di na darating Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas kaligtasan ng Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan, kaibigan ko, baka ang bukas ay di ka darating. Buhay mo'y matalik lilipas at magwakas kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos Hey brother Josue, for closing. Amen. Okay, mga kapatid, maglangin tayo. Ama namin nasa mga langit, salamat po Ama sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami ay nakapagtalakay sa iyong mga salita. Ikaw po ay uh, mag-bless sa lahat ng tagapakinig, tagapanood sa programang ito. Naway, uh, ah, ikaw na po ang bahala sa mga salita na aming na uh, hatid sa kanila. Gamitin niyo po kami sa lahat ng oras, Ama. Bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng banal na espiritu na aming kailangan, lalo na nitong huling mga araw. Guide niyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming samot dalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng pangalan ng aming tagapaligtas, si Ginoong Jesus. Amen. Uh, maraming salamat po. Uh, Father Josue Mauser sa pag-guest po sa aming pong programa at kay Pastor Ruel Batuto at sa akin din po. At salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng ng pagkakataon na tayo po makapag uh, nakapag unsad ng ganitong programa. So, maraming salamat po sa inyo pong makikinig. God bless us all. See you on our next live stream. Bye-bye. God bless. Maraming salamat, Brother Respect.